Tulivyofika Zakhemu wakati ameniacha pale. Mimi nashuka naenda nyumbani niko mzima. Lakini nikitaka nimevuka tule barabara ndio ikanianzia giza. Kwa kweli nikashangaa. Ah, hii giza kwa sababu gani? Mbona sioni mbele? Nikifanya hivi mbele naona afu sitambui vitu. Naona tu mwanga lakini mtu naweza kuwa namuona hivi.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 Tubi Bakari Omari. Mm. Mzaliwa wapi katika familia ya watoto wangapi kuelekea katika safari yako ya kimaisha? Mzaliwa wa Temeke. Temeke Mtoni ni mtoto wa ni mtoto wa tano katika familia hii. Mm. Maisha yalivyoenda katika katika toka mwaka huo ambaye niliozaliwa mimi hmm. kwa sababu ilikuwa katika baba na mama kipindi tuna, tunaishi Temeke tulikuwa naishi baba na mama, tulikuwa naishi vizuri tu, lakini baba alivyoamua kuuza nyumba, sisi baba akaamua kwamba kuturudisha kijijini, lakini katika uuzaji wake wa nyumba ilikuwa ugomvi na mama, akamwambia nyumba usiuzi, ukiuza nyumba watoto utawapa shida baadaye, watahangaika. Lakini mzazi aliamua kuuza nyumba, akaamua kutuchukua watoto wake, mm. kutuchukua kutupeleka kijijini. Mm. Baada ya kutupeleka kijijini akatuanzishia masomo tukasoma. Yule mkubwa wetu wa kwanza alibaki hapa Dar es Salaam, sisi wengine tukawa tumebaki kule tumesoma. Mm. Baada ya kusoma soma, baada ya kumaliza shule ilikuwa tisini na tano nilimaliza shule. Mm. Baada ya kumaliza shule ikabidi tisini na sita nimekuja Dar es Salaam. Mm. Baada ya kuja Dar es Salaam kwa kweli nilimkuta kakaangu na maisha magumu amepanga. Mm. Mimi ikabidi sasa nimeanza kuishi kwa kwa watu. Mm. Nimekaa kwa watu wakawa wananihifadhi watu lakini kula nilikuwa nakwenda kula kwa kakaangu, kulala nikawa nalala tu sehemu jioni asubuhi. Istoshe alikuwepo shemeji yangu, shemeji yangu akasema sasa kabla ya shemeji yangu mama mwenyewe akasema kwamba huyu mazala amekuja, amekuja hapa inabidi kwamba nimpeleke ufundi. Nikishampeleka ufundi sasa, ufundi ukiacha utajua wewe jinsi gani ya kufanya katika maisha yako, kwa sababu baba yenu nilimwambia asiuze nyumba, nilijua kwa sababu haya baadaye yatakuja kutokea kwamba nyinyi mtakuja kurudi hapa afu mtakuja kupata shida. Mm. Kwa kweli mzazi wenu kaamua hivyo. Sasa mimi nakupeleka ufundi selemala. Akanipeleka ufundi selemala keko. Mm. Nikajifundisha kama wiki moja. Kwa kweli kazi nilikuwa nazipata pale, nilikuwa natembea kwa mguu. Nilikuwa natoka mtoni mpaka keko kwa mguu. Yeye alinambia mimi kula nitakulisha, asubuhi utakuja hapo utakunywa chai, mchana utakula. Na jioni kama sina nauli itabidi utembee muda miezi sita. Gharama hizo mimi nitazifanya, kula, kila kitu. Lakini sasa ukiacha kinyume cha hapo, itakuwa tena wewe basi tumeagana. Na kweli mimi nilipofanya wiki moja ile kazi iliyokuwa inaniuma kutoboa, kwa kweli nilikuwa nachukua tindo kutoboa mpaka najigonga kwa mikono. Kwa kweli mimi nikasema mm, kazi hii nguo chafu, wenzangu wanachukua hela, kwa kweli nikaamua kuacha ile kazi. Mm. Kazi hii mimi sitoweza kwa sababu nguo zenyewe zinakuwa chafu, alafu isitoshe mpaka kubeba ufundi Nikimwambia mama, mama anasema ndio ufundi hivyo, au mpaka ujue ufundi. Nikamwambia kwa kweli, nilivyoacha ile kazi mama yangu mimi sikumwambia. Mm. Niliacha mama alikuwa anapewa taarifa, bwana mtoto wako leo sisi hatujamuona. Akipata ah, kashaache, ngoja labda anaumwa, kumbe mimi siumwi. Baada akaja mtoni kuulizia, ananikuta mimi nafanya kazi ya toroli. Akaniuliza, umeacha ile kazi? Basi kama umeacha kazi, mimi na wewe tena tushaagana. Mm. Basi nilichoamua madhali mama akashasema hivyo, na mimi sasa hivi sendi tena kwake, inabidi nikaze msuli. Nikawa naendesha toroli pale na paki, tutoka, nikachukua machungwa, nikawa nachukua machungwa tandika napeleka mpaka huko Keko kwake nauza. Bahati mzuri nikichukua machungwa ya shilingi elfu tano elfu nne nilikuwa nauza ya paka yanakwisha machungwa yote. Na nikawa napita kwa mama kule mwe mama Mwenyezi akasema kazi hiyo ndio nilipenda. Eh? Basi kama kazi hiyo aliyependa, nikifikaga pale moyo unaenda mbio ananipikia chakula mimi ugali mchana nakula kwa sababu ni mtoto wake, nitafanyaje? Na kweli nilikuwa nakula chakula, napita pale basi naenda hiyo wapi shuleni, narudi tena nyumbani. Nikifika nikifika mtoni nachukua machungwa kama amebaki, basi nachukua pesa naweka. Nimekwenda katika hiyo hali, nikasema sasa hali ya toroli mwisho wa siku inabidi niache kwanza, nishachoka kila siku kupishana na magari katika toroli, ngoja kwanza nipumzike. Nikaanza kuanza urafiki na madereva wa daladala pale kwa Jeziari marafiki Makonda, nikajuana. Basi kwa siku aliniambia wewe kazi za Ukonda, lakini itabidi jaribu kwanza leo mlangoni. Nikajaribu mlangoni, nikaweza. Siku ya pili nikachukua kitabu, kuchukua pesa. Basi vitu ile kazi kaenda mpaka nikaizoea. Mm. Nilivyoizoea ile kazi ya ukondakta, ikabidi sasa nikawa nafanya kazi ya ukondakta. Ndio nikaiona kazi kwangu ni mzuri ambayo inaniingizia kipato. Kirudi napata hela kula. Basi nikaa hata kama dereva kwa sababu nilikuwa sikai kwenye gari kitu ambacho nilikuwa nimejifunza katika maisha yangu udokozi. Mm. Nilikuwa nikidokoa hesabu hazifiki. Sasa dereva anashangaa ah, hesabu labda katika zote ukitoa ishirini kipindi kile tulikuwa nafanya kazi ya daladala nauli ilikuwa 150. Mm. Wanafunzi shilingi 50. Hesabu haisi naambiwa 25 mpaka 20. Mm. Lakini pesa ilikuwa inapatikana hesabu lakini ile ya kula ilikuwa inapatikana ndogo. Dereva ananiambia mbona hela inapatikana ndogo? Vipi? Basi kipimo alichokuwa anafanya siku akamchukua mwenzangu pesa inaonekana. Akinichukua mimi, pesa ionekane. Basi mimi nikawa naacho. Nikawa nafanya kazi za kubadilisha magari. Kuna mmoja akatokea akanambia wewe tabia wizi sio mzuri. Wenzio wanasema wewe unaiba sana kwenye magari na ndio maana kazi unakosa. Unafanya siku moja, siku ya pili uko chini. Kwa hiyo rekebisha wizi, usiibe sana. Hakuna conductor, hakuna conductor sio iba, lakini wewe wizi wako unazidi mkubwa. Madereva wote hapa wanaambizana. Ndio maana hakuchukui wewe. Kwa hiyo uta, utakaa hivyo hivyo ndugu yangu. Basi na kweli siku nikiamka mimi asubuhi saa tisa kama makondakta hajafika ndio nachukuliwa mimi. Mm. Lakini ndio maisha yangu yalikuwa ni hivyo hivyo nimekwenda. Alafu sasa kabla ya hapo kwa kipindi kirefu nikasema sasa hivi maisha haya mimi nimeshachoka. Inabidi sasa mimi umri unakwenda inabidi nitafute mwenzangu kwanza kabla hivyo nilishukwaga mimi, kuna kipindi cha Makamba mimi nilishukwaga, mtu akunifuatilia alikuwa hakuna. Nikaona hali hii, je, ningekuwa na mtu labda nyumbani nakaa naye angestuka, kwa sababu wakangu yuko Mbagala, mimi niko huku, niko peke yangu, na kweli nilikaa ndani mimi nikatoka kwa kesi ya uzurulaji mm. kipindi cha Makamba wapiga debe kile mm. wanashikwa shiku, nikatoka kwa kesi ya uzurulaji. Nilipotoka kwa kesi ya uzurulaji, basi ikabidi nikajifunza, nikasema ah, hizi kazi kwa kweli ina changamoto yake. Na kweli niliambiwa wizi si kitu kizuri. Basi nikarudi tena kwenye kampuni nikakaa, nikapata gari. Nikawa na Mpemba sasa. Nikawa nafanya naye kazi Mpemba, lakini huyo Mpemba hata hivyo na yeye alikuwa anapigiwa simu. Bwana huyu ndugu yako anaiba huyo. Lakini anaiba kidogo kidogo, aibi sana. Sasa kipindi kile sasa baada ya kusema kwamba mimi sasa hivi nimeshakaa sana, nimeshapata gari na kidogo sasa sitaweza, ngoja sasa nianze kazi ya kutafuta mwenzangu. Ikawa nikipumzika Jumamosi na Jumapili, naondoka zangu naenda feri. Nikifika kule feri, naangalia alikuwa lengo langu kwamba kwenda kupumzika tu kuangalia meli nini. Lakini sasa ikanishia ushawishi kwamba nitafute mwenzangu. Bahati nzuri nikamkuta msichana kama huyo ndio niliozaa naye. Nikamuuliza, akanambia mimi sawa, lakini mimi nakaa Kimara nafanya biashara samaki. Na hapa ninavyokuambia samaki hapa sisi tunachangishana watu wawili, ndio shilingi elfu kumi. Kwa hiyo sasa mimi hapa na 5000 na pesa subiri mpaka nipate ndugu zangu. Mimi nikasema 5000 ah, hapa chukua. Nikachukua 5000 nikampa, akachukua ndo mzima akaenda akakaangisha, akasema sawa. Sasa mimi hapa leo inabidi nende. Ila sasa wewe Jumapili njoo Kimara, mimi nitakusubiri Kimara. Na kweli sawa. Mimi nikaacha Jumapili nilipopumzika nikaenda Kimara. Kimara nikapotea. Yaani naambia Kimara sitopuva. Nimefika kule nyumba sielewi. Nikiulizia uza samaki kwa kweli siku ile nilipata changamoto sana. Nilitembea naenda Kimara narudi mpaka jua limezama na nichukua samaki. Ah, nikasema huyu kanidanganya au vipi? Ngoja nikarudi. Sasa Jumapili nyingine baada ya kufanya kazi ikabidi nikaja tena feli. Nilipokuja feli nikamkuta anachukua samaki. Nikamuita nikamwambia vipi? Wewe umenidanganya, wewe umeniambiaje? Kwa nini umefika sehemu gani? Wewe umefika Kimara sehemu gani? Mbona simekuelekeza? Ngamba basi mimi nimepotea. Basi leo tuondoke wote. Kwa kweli akanunua samaki akakaanga jioni tukondoka wote. Tulipofika nyumbani kwake ndo akanambia mimi napokaa ndo hapa. Sawa, mimi siku hiyo nikalala. Akasema sawa, lakini sasa mimi kama wewe umenipenda nataka uchuje tukae huku Kimara. Mimi nikamwambiaje? Mimi nafanya kazi gari za Kilwa Road. Nije kukaa huku Kimara kwa kweli itakuwa ngumu. Mpaka wanizoee watu wa huku itakuwa ngumu, nitaishi vipi? Wewe kwa nini vipi ukija Mbagala? Akasema ah, ah ataki. Atake nikambembeleza akasema basi kwanza tutafute chumba, mimi nitajua jinsi gani. Kutafuta chumba na mimi sitaki, mimi nikakataa, nikamwambia bwana mimi mimi haitawezekana. Hivyo nikija huku mimi katika hao ndugu zangu, marafiki zangu watajua kama nimekufuata wewe. Mimi kwa kweli kitu kama hicho siwezi. Akasema basi mimi kama nimekupenda, mimi nina mikopo yangu hapa na hapa kwenye benki hapa na wewe nafanya mikopo na wenzangu, sitakuaje? Basi yule bidi kabidi akachukua gari, nakumbuka alichukua gari kwa shilingi elfu kumi na mbili akahamisha vitu vyake mpaka Charambe Magengeni tukaanza Mbagala, tukaanza kukaa yule, kwa sababu biashara yake samaki alikuwa ameizoea, ikabidi anachukua samaki kule anakuja kuuza huku, lakini sasa akiuza samaki wenyewe pale biashara napo atoki imeenda. Sasa yule akafilisika. Mm. Ah, sasa hmm. kwa kweli alivyofilisika, na mimi maisha yangu ya magari kaa kidogo na yumba. Sasa kazi sina, nikaa ni gari sina, nikitoka saa tisa asubuhi naenda tripu moja, nikienda Kariakoo nikipata hela chai narudi. Nilikuwa nikirudi nikimwachia elfu moja narudi. Sasa ile hali mimi alinikuta na kitanda. Hmm. Mimi nilikuwa na kitanda changu na yeye alikuwa kitanda. Nikaamua kuuza kile kitanda. Kitanda cha box nikauza kwa shilingi elfu ishirini na tano. Kama kuweka laani. Basi kile kitanda kikapotea. Basi kabla ya hivyo pale yule mama makochi yangu pia nikaweka. Vitu vyangu mimi vyote nikafaulisha. Kabaki yeye alikuwa na kitanda chake. Mimi nikamwambia da maisha ya hapa kwa kweli magumu Ikabidi mimi kuna siku nikampigia simu kaka yangu nikamtafuta nikamwambia kaka yangu twende ukapone napokaa. Alivyokuja kaka yangu akasema mdogo wangu nyumba hii kwa kweli hapa huwezi kuwa na maendeleo. Nyumba hii sina sinavyoiona kama hivi hapa umejificha polini hapa. Wewe lazima kulalamika nje akasema ah mimi kama hivyo hapa bwana mimi nitakuwa siji tena kwa sababu mazingira yenyewe ninavyoyaona hapa mimi sielewi. Kwa nini? Sijamuuliza kwa nini aliwakuta mabi mkubwa wenyewe jinsi tulivyokuwa naishi nyumba yenyewe pale mchakachaka kwa jua kabisa labda kunaweza kuwa na mambo ya kushirikina kwa sababu nilikuwa nikiamka mara nyingine mke wangu namkuta amechoka alafu maendeleo hana jinsi mimi kaamini kwa moyo kwa sababu kangu alikuwa ajui nikaona mimi pale nikaenda sasa mimi kazi nika sina nikaanza natembea kwa mguu sasa kwa sababu magari walikuwa wamenizuia nikifika rank tatu nachukua gari bure mpaka kwa ziari nashinda mpaka jioni nikipata labda hela kula kidogo na ute narudi nyumbani basi maisha yale nilikwenda nayo sana, nikachoka, nikaamua kurudi wapi? Kwa kakaangu. Kakaangu kipindi kile Mungu alikuwa amemjalia, amejenga kibanda cha kwanza ambako Kiburugwa huko, amejenga kibanda cha kwanza. Basi baada ya kumlilia shida, akananiona yako kule, akanambia mdogo wangu vipi? Maana alinikuta nimekonda kweli, akaniuliza mdogo wangu vipi? Nikamwambia nipo. Ah, akaniachia pale kama hela hivyo. Basi hela hii kula mchana. Basi mimi nilivona kwamba yeye la kumbe kaka yangu bado ana moyo na mimi, ana imani na mimi, sijajua, mimi nikamtafuta. Akanielekeza akamwambia basi njoo Mbagala. Nilipofika kule mimi nikamwelekeza bwana maisha ya pale mimi kwa kweli yamenishinda. Akasema basi njoo upange jirani huko. Nikapanga jirani pale chumba. Nilipopanga jirani pale nikachukua la mke wangu bado nipo naye. Nikaendelea na kuishi nikapata tena gari. Nikapata gari nakumbuka kipindi hiko ilikuwa kuna gari moja hivi aisi ya pale college kuna mama mmoja alikuwa anaitwa mama Ashraf. Huyo mama huyo alikuwa ananipenda na watoto wake mmoja askari anaitwa Ashraf. Afu anaitwa walikuwepo wale. Wale watoto walikuwa wananipenda wakanichukua. Nilikuwa na dereva wangu mmoja anaitwa Genda Ubwele. Huyo Genda Ubwele nadhani hata kama sasa hivi ananisikia alikuwa ajui changamoto zangu zamba na changamoto hizi. Kwa hiyo nadhani akiupata ujumbe huu atajua kwamba ah, ndugu yangu kumbe sijaonana naye ana changamoto kama hizi. Basi yule dereva mimi alinibeba sana. Mwezi wa Ramadhani yule mama ukifika, tunafanya kazi mwisho saa kumi na mbili, tutampelekea hela yake narudi. Basi nikaenda, lakini pia hata gari ile ikaja kutendeka tena majungu, nikabidi nikapigwa chini katika gari ile. Sasa da, nikaa najikuta mimi mbona nakuwa na changamoto changamoto. Basi nikaenda kakaangu akaamua tena kunirudisha sasa, baada ya kupanga pale akaamua tena kunirudisha katika kibanda chake, akamwambia basi mdogo wangu, kaa kwanza hapa utulie, labda utafute la kula uangalie mazingira mengine. Basi na kweli nilikaa pale kwa kaka muda mrefu mpaka nika mke wangu tukazaa mtoto wa kwanza, wa pili, na kweli pale nilikuwa napata pata riziki kwa sababu pale kodi nilikuwa silipi. Kwa hiyo kidogo mimi nilikuwa napata riziki pale ya kula. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi tukaenda kuna kipindi ikawa ugomvi, tukagombana kaka yangu, nikarudi tena kupanga ule ugomvi ulikuwa changamoto za kina mama mm. kwa sababu kina mama wanaweza wakakaa wakaambizana maneno mwisho majungu majungu ya watoto wa kike. Sasa mimi kuama katika nyumba zote zangu nilikuwa najifanya sana mpenda sana mke wangu. Nikiambiwa kitu mimi waga siulizi. Waga na kulupuka tu naweza nikamsemea ovyo hata kaka yangu, Japo ananivumilia mpaka dakika hii lakini huwa namsemea ovyo tatizo ni nini? Sasa mpaka kuja kugundua tatizo kwamba huyu mwanamke huyu, kwa nini kila nyumba inatokea tatizo, halafu mimi na mama? Basi nilivyohama pale, na kweli pale nyumba niliyohama kamia hiyo nyumba, maisha yalikuwa magumu sana. Nikaamua sasa, nilikuwa na TV TV ambaye alinipaga kakaangu huyu baada ya kuhama, alikuwa anakaa nyumba umeme, akanipa TV, alinipa kabati. Basi vile vitu kwa kweli maisha yalikuwa magumu, nikaanza kuuza TV. Nilivyouza TV nikamwambia mke wangu, sikiliza, mimi kutokana sasa hivi Maisha kazi ya daladala ninavyoiona sielewi, nikikaa gari napigwa chini, nikikaa gari naachishwa. Kwa hiyo sielewi, lakini wangu wananiambia malai, kwa hiyo mimi nauza TV hapa, nataka wewe nikufungulie biashara. Kwanza kana kanga miogo. Ah, miogo wenyewe alikuwa na kanga. Nataka niuze chakula. Mimi nikaenda college polisi. Kwa kweli kule nikafika, nikaongea nao maaskari kwa sababu wananijua jua pale, nilikuwa nafika fika na gari pale. Kipindi kile na mama yangu alikuwepo pale college pale askari mwana gari ile Kweli kwa kama amenizuia nikifika pale, nikafika pale nikamwambia mimi hapa kuna mke wangu anataka auze chakula. Nikaenda mimi pale nikajenga banda kila kitu. Nikamwekea mabenchi, sikio baada ya kupata ile ngamba sasa tunaanza tutandika. Tukaenda tandika, tukanunua mchele, tukanunua vitu kibao. Nikamwambia sasa kaa hapa uzi. Mimi niache kwa sababu wewe uongo ila utapata hivyo utawasaidia watoto. Basi hata mimi niendelee na shughuli zangu. Kwa kweli mimi nilikuwa natoka nashinda Kariakoo, nikitoka hapa nashuka college hapa namfuata yeye. Nilivyokuwa namfuata yeye akawa anaanza, kwa nini unanifuatafuata? Ukiniona mtu nasimama na mtu naongea naye, usinifuate fuate, wateja wataogopa. Basi mimi nikifika nakaa pembeni kama mtumwa mpaka amalize shughuli zake, inabidi nikubali yote sasa. Sijui change, siu chakula, sijui nakaa mbali mpaka saa mbili usiku tunaondoka. Ah, nilikuwa naongea moyoni, ah, kazi kweli <tsk> changamoto. Basi nikikosa mimi nafanya kumpitia pale. Imekwenda siku nyingine ananiambia usinipitie. Mimi mwenyewe nitarudi tu. Maana pale nachelewa kwa sababu hela za China zinachelewa zile mpaka saa 4 usiku saa saba kaambia ah, kwa hiyo sikupitie. Basi nikifika nyumbani yeye anataka mpaka saa 5 hajarudi. Basi kwa kweli nilikuwa naongea maneno ah, kazi hii lakini nimempeleka mwenyewe inabidi nivumilie. Sasa kwa siku ambayo leo kuja kuniacha huyu. mpaka saa saba usiku hajarudi. Siongei ubaya, mzee wangu baba mwenye nyumba alikuwepo pale. Akawa ananiuliza, hivyo huyo mkeo huyu mpaka saa hizi chakula gani mpaka saa saba usiku kila siku? Nikamwambia bana, huyo anasema pesa zinachelewa pale kwa China, nikisema nakasirika. kumbe ndo hivyo. Basi kumbe umo nyuma umo. Siku akipumzika kuna mtu anakuja pale nyumbani. Hmm? A, kuna mtu anakuja pale nyumbani ambaye anaongea nyumbani kwangu. Uh -huh. Akijaga baba mwenye nyumba yangu anamuuliza, "Huyu ni nani?" Yeye maneno anasema anasema huyu ni mjomba wangu. Ah, mjomba wako mimi sijui, mimi kija selewi. Basi yule mzee mimi anaambiwa sababu anasema mjomba wake. Sasa mimi nikiwaga pale ananitania, ah, jomba leo ajaja leo? Mimi sielewi kinachoendelea. Basi yule anabaki anacheka. Ah, anamwambia tulia bwana wewe. Ah, mimi sielewi kinachoendelea mjomba gani, bwana tulia. Eh, wanatania. Eh, wanataniana. Mimi sielewi mjomba leo ajaja. Mm. Mimi niko nyumbani. Mimi sielewi kwamba wanaongelea ni nini. Mm. Basi mimi kabidi nimeacha tu, sielewi kinachoendelea. Basi kumbe ile historia ikaendelea. Kumbe sasa nikaja kubumbuka. siku hiyo, akurudi kabisa, akaniachia watoto nyumbani usiku mzima, usiku mzima. Mimi nimefika nyumbani saa nne, huyo hajarudi. Nimekaa mpaka saa saba saa nane eh, nikaenda kutoa taarifa kwa mwana nyumba yangu. Sasa hivi amekufa marehemu mzee wangu, mke wangu mpaka saizi hajarudi, sielewi kuna tatizo gani. Na kweli aliniambia ukiniona nachelewa sirudi usiniulize. Sasa hapa nikajitahidi kuwauliza wale watoto. Yule mtoto wake ambaye nilimkuta naye wakambo ule mkubwa ile alikuwepo pale ambaye anaitwa Fat. Nikamuuliza yeye Fat. hivyo mama yako huko kazini anaendaga hapa anavyokuchuaga? Asema baba, mimi nitakwambia. Huyu mchana akiuzaga chakula akimaliza kuna mtu anaongea naye. Na hiyo na hiyo nyumba mpaka anaijua nitakupeleka baba. Inawezekana uko huko. Ah, basi mimi sina jinsi. Yaani da wale watoto bado wadogo mimi nikaamua sasa twendeni. Tukafunga safari siku ilikuwa saa 11 kasoro, tukaenda mpaka tukapanda gari pale wapi pale stendi pale kwa Mbiku. Tukapanda gari ya Kariakoo moja kwa moja. Tukashuka college nikasema hapa inabidi kwanza nishuke college kwa sababu si humo ndani siwezi kuingia ndo polisi hivi. Nikafika college nikamkuta afande nikampa maelekezo ngamba afande mimi nimekuja hapa humu ndani kuna mke wangu ambaye nilimtafutia mwanauza uza chakula lakini mpaka saizi hajarudi mpaka asubuhi hajanyashia watoto Akasema unasemaje? Kwa hiyo akasema unataka msaada gani? Mimi kaambia msaada naotaka hapa, naambiwa mtoto anasema anakujaga au mzazi, sielewi kwamba nilikuwa nataka nikajue kama kweli kama iko humu, kama kama hivyo ni mwache. Akasema sasa unataka nikupeleke au utaenda tu mwenyewe uende kuleta fujo? Nikamwambia mimi mimi sikuja kwa fujo kamanda, ndio maana nikaja hapa, nimeingia huko kwa usalama. Basi nenda nao tukaingia mle ndani akanifungulia geti nikaingia. Oli ulianza kuripoti pale. Eh, nilianza kuripoti pale. Nilivyofika kwale katika ile nyumba nilichotumia pale sasa nikaombea wale watoto. Ngamba Fauti sikiliza. Ananiambia baba nyumba ile pale. Sasa mimi nitagonga. Nikishagonga pale wewe nitakuuliza ndo huyu? Mimi siongei bwana. Nakuuliza swali hilo tu. Sawa. Alipofungua akachungulia jamani nikamuuliza Fauti ndo huyu? Akasema baba sio huyu. Nikamwomba yule jamaa samahani. Ngamba ndugu yangu kwanza naomba samani nilikuja hapa kama kiupelelezi ili nikuuliza, kwa sababu ningeanza kukuuliza hivi na hivi, mtoto nadhani angeogopa, au sio? Kusema, lakini nimeuliza hivi, ndo huyu? Akanijibu sio huyu. Kwa hiyo alivyonijibu sio huyu, moja kwa moja usiki. Sasa nataka nikupe story. Mimi kuna mke wangu anauza chakula hapo, nimeambiwa amelala huko na anakujaga mchana. Akasema ah, hapa sio kweli, inawezekana anakujaga, mimi sielewi, kwa sababu mimi hapa nakuja tu mara moja mchana, nafanya mazoezi, niko kambi huko kwa hiyo nalala humu mchana mimi naondoka. Inawezekana wao wanakuja mchana inawezekana mke wako. Siwezi kukataa moja kwa moja kwambia sio kweli. Basi ngambia kama ndio hivyo basi. Baba akanambia mtoto wangu akana baba twende kule na kuuzaga sasa hivi tunaona watu wao wamefungua. Inawezekana kaja kule. Basi tumeondoka tunaelekea wapi? Huko kuna magorofa sasa. Tumefika tumepita kile barabara yule mtoto akamwona. Baba, baba mama yule. Unasemaje? Mama yule pale anaosha vyombo. Ah. Twende tukasogea kwenye miti tukasimama kama hivi. Tulipokuwa tumesimama sasa pale. <laughs> Mimi sasa kama mwite mama, mama unaitwa na baba kaangalia hivi alivyoniona. Ah! Bila kugeuka hivi na watu bado kwa naitwa na watu sasa kwanza kupiga kelele. Eh, eh, eh, Wanashangilia sasa. Mm. Wewe mafatumu ulikuwa wapi? Siri na nini? Ah, Wewe kulala kwa mumeo. Wewe anakudanganya Hamisi. Jamani alikuwa anaitwa Hamisi. Wewe watoto wale watatu wale. Si utawapa nini? Atawasomesha nini? Ah, sasa kamba nenda kamsikilize mmeo akasema mimi sendi hata nipiga na hasira sijalala. Au kulala ngamba sikiza. Mimi sina shida ya kumpiga yule. Mimi ninachotaka twende pale polisi, yeye akasema alikuwa wapi, anasema nini, anaambie tu kweli wake, mimi naishia pale pale. Basi hata namwambia atangulie. Mimi kama tangulia na watoto wamefika pale na yeye anakuja nyuma. Yofika pale, kamanda nimekuja. Mama yenyewe ndio huyo hapo. Ah, akamuuliza, "Ehe wewe mama, tunaomba utuambie ulikuwepo wapi, ulilala wapi?" oh, mimi mbaya nimelala kule si wapi, kwa sababu yeye mimi nikirudi nyumbani ananigombeza. Kunigombeza kwangu ananiuliza unachelewa kila siku, una wanaume. Sasa mimi nimeamua kulala, hao wameamua kulala kabisa. Kwanza nyinyi mmekunywa chai? Anauliza watoto wake. Hmm. Mmekunywa chai? Askari akamuuliza wewe, kwa nini unauliza hivyo? Hivyo wao toka wamefikia umri wao anawalisha nani? Paka ulize, Wewe baba, huyu umemuoa? Ah, sijamuoa. Umetoa barua? Sijatoa barua. Basi wakashapata mtu pale pale naambia tuondokeni bwana askari waache ngoja niondoke naye kaambia ah wewe utaweza mama kila eh nitawasomesha kila kitu basi pale kuondoka na mimi ikabidi tumeachana pale yeye ameendelea huko kazi kwake na mimi naudi zangu nyumbani kaondoka na watoto kaondoka na watoto kwenda kwenda kupika chakula huko mimi naudi zangu mpaka Mbagala kwa babangu mwenye nyumba Nilipofika baba namwelekeza, ambaye baba, sikiliza, mimi nimekwenda kule, mwanamke kweli nimemkuta kwenye chakula, na semekana kuna mtu pale anaitwa Huseni, ndo anatembea naye, ndo yuko kwake pale. Ah, mimi nilikwambia yule mwanamke mbaya yule. Wewe chakula gani uze mpaka saa nane usiku? Si hivi na hii basi story ndio ikawa hiyo. Mimi nikamwambia basi wewe endelea kukaa kuishi mimi pale nikaendelea kukaa. Nikifikiria pale maisha yale apo, sina hapo mwenye nyumba hajakupa hajakuelekeza kuhusu yule mjomba. Eh, hajanielekeza. Alikuwa anasema ndo hajamjua ndo yule bado. Akasema ah, mimi najua yule mwanamke mbaya yule kwa sababu hapa anakuja mtu mara anambia mjomba mara hivi lakini siwezi kujua. Kwa hiyo mimi nikaendelea kuishi, akasema oh, ishi na maisha yako, kama upata mwanamke utakaa. Mimi nikaishi pale na watoto sasa, nikawa na pressure na nafikiria da, huyu mwanamke kunifanya hivi pesa kwangu mimi, mimi nishauza TV wa makubaliano, kaniona mimi sina hela au sina kazi au sina nini, basi aina nisimiacha niendelee kukaa. Basi kukaa kama imefika wiki mbili, akaja anakuja tena, anakuja Bafatuma, Bafatuma, mimi nasimama dirishani hivi namchungulia hivi. Unasemaje? Oh, mimi nimekuja kuchukua vitu. Mimi nimekuja kuchukua, nimekuja kuchukua vitu. Umekuja kuchukua vitu kivipi? Oh, mimi nimekuja kutingambabe msikiliza. Hapa ndani hapa tunadaiwa. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa vitu, mwenye nyumba hawezi kubali mimi nitoe vitu hapa. Atakubali vipi? Oh, mimi basi naenda kwa mjumbe. Naenda kwa mjumbe nijue kwa sababu mimi nishaamua kutoa vitu, kaambia sasa kaenda kule kwa mjumbe, kumbe kuna jamaa alienda kumchukua. Yule jamaa huyo mimi ananifahamu, yeye mwela na mimi mwela. Basi alivyokuja pale na toroli na mjumbe akiniangalia mtu yule alivyoniangalia, ah, kumbe Tubi. Ah, Tubi eh, achana nao wewe, mpe tu hivyo vitu. Kwani vitu kitu gani bwana? Yes, kapewa kala. Achana nao, simpigi wala nini. Fungua mlango, mimi ndugu yako. Huyo alikuja na bwana wake, yuko naye nje hapo. Ah, bwana wake yupo nje hapo. Lengo lako haja kufanya fujo. Kwa hiyo kama wanampa vitu wewe basi mimi nikatoa vile vitu vilivyo pale, kitanda ngambia kitanda hiki mimi nadaiwa kwa sababu vitanda mimi nishauza, kicho baki cha kwake. Sasa hiki ndio tukakiweka kwa mjumbe, kila tukachukua ndio nakuwa kwa mjumbe, nilikuwa nadaiwa elfu kumi na ba. Unaona? Hizi paka nilipe elfu kumi na nakuja kuchukua kitanda hiki, nikampa vile vitu, mimi nikabaki na kochi tu na mitu. Nikawa nalalia pale chini, vitu vyote nikampa. Baada ya kumpa vitu, baada ya kumpa vile vitu, ikabidi ameondoka kwenda kuanza maisha yake. Mimi ikabidi nimebaki pale kwa baba mwenye nyumba. Sasa baada ya kubaki pale kwa baba mwenye nyumba, mimi kwa kweli nilikuwa sina kitu, nimebaki na kiti tu cha kulalia pale. Ndoo zote alikuwa amechukua. Mm. Mimi sasa nikahangaika nikanunua kidumu tu kimoja cha kuwekea maji. Mm. Sahani ya kulia chakula sina. Mm. Ah, nikasema kwa kweli maisha ya hapa na ile gari ambayo huyo mzee Masudi ikabidi tuihamishe rangi, alipeleka bodi. Mm. Basi tukawa tunashinda gereji pale Tukishinda gereji, yule mzee simsemee ubaya, yuko mbele yake, alikuwa ananichukua mchana, naenda nakula kwake, japo nauli alikuwa nipi, lakini kwa nakula pale mchana kwake, nikirudi mimi huku nakuja kulala tu. Mm. Ushanielewa? Mm. Sasa ilivyokwenda kwenda huyu mwanamke alivyosikia kwamba labda sijui sidhani kuna mtu alimsikia bwana baba watoto wako, na yeye kule maisha yakaanza kuwa magumu mm. katika kule ambaye huyu mwanamume wake ambaye anaitwa ni Huseni nilisikia kwamba kaolewa. Kwanza nikasikia kwamba ameolewa, yule mke wako ameolewa. Eh, ameolewa. Jamaa gani aliyomuoa? Ni huyo huyo Huseni. Huseni? Eh, huyo huyo fundi ujenzi. Sasa akaanza kuwapiga kule watoto wangu, kipindi hiko watoto wadogo waliondoka nao wote. Mm. Akaanza kuwapiga. Sasa alivyokuwa anawapiga na mbao watoto wangu nikasema yeye huyo mwanamke sikaamua mwenyewe kuwapiga. Maisha kama magumu, nikasema acha tu niendelee na kazi zangu akawa anakuja. Alivyokuja sasa siku hiyo kuchungulia hapo dirishani, mimi nikamfungulia. Alivyoingia ndani anachukua nguo zangu. Leo ngoja nikufulie. Mimi nikamwambia haiwezekani. Amevua nguo zote anataka kufanya tendo la ndoa, nikasema mimi wewe, mimi umenisaliti au kunipenda. Leo chukue nguo zangu kwa kunyata hivi nguo zangu, lakini mimi sikujua labda kinachoendelea pale. Kazi kunyata nguo zangu akatoka, sijampa nguo. Nilivyomnyima nguo yeye akaondoka, akasema basi kama amekataa nikufulie nguo, basi mimi naondoka. Akawa ananichekesha chekesha tu, mm. ananichekesha chekesha basi kutaka mimi kamba mimi sitaki kwa sababu ushanisaliti. Yeye akaondoka kwake mm. na mimi nikaendelea na maisha yangu kuishi pale kwanza kwa mzee mwenye nyumba kabla sijaenda kule. Mm. Nilivyokuwa nimekaa pale nikaona maisha haya ya nini, mimi nikaamua kurudi kule kwa kakaangu. Nilivyorudi kwa kakaangu mimi nilirudi kule kwa kakaangu tu ujanja ujanja kwa sababu nilikuwa nimeondoka kule kwa visa, nikarudi kwa ujanja ujanja, akanikubali na kweli nikuta chumba kile pale hakina mpangaji. Nikaa natandika mkeka sasa. Nalala chini. Kule vitu vyangu nimeviacha. Asubuhi mimi natoka naenda kwenye gari. Natoka naenda kwenye gari. mama yangu mzazi naye akarudi ametoka keko akaja akawa ananiambia yule sio mwanamke. Mwanamke anaukataa mpaka polisi. Simjui hivi na hivi. Mwanamke gani yule? Mimi nilikwambia mwanamke achana naye. Ah, mimi nikasema mama, siku zote bwana unaomdharau mama, mimi sikujua mama, lakini sikuwa sijajua mwanamke mpaka nimezaa naye mpaka anakuja kunifanyia vitu kama vile, mimi mwenyewe sikutegemea. Kama mwanamke naweza nikapata, basi nika naendelea kufanya kazi, nafanya kazi kwenye ile gari, narudi kurudi, nikapata barua, nimerudi siku nimepumzika, Tubi, umeletewa barua yako hapa. Kaambia kutoka wapi? Umeletewa barua yako kutoka babako mwenye nyumba, unadaiwa laki na ishirini. Mm laki na ishirini, laki na ishirini ya nini? Eh, kwa sababu unadaiwa laki na ishirini wewe kwamba umekaa kule miezi. kamba, hapana, mimi nadaiwa mwezi mmoja. Nikaenda nikamwambia mzee, unadai unadai laki na ishirini ya wapi? Akasema wewe, mimi nakudai laki na ishirini. Wewe nilikwambiaje? Ukichelewesha kulipa kodi yangu siku moja shilingi elfu mbili. Tulikubaliana. Kwa hiyo mimi miezi miwili nakudai laki na ishirini. Ah, nikamwambia basi kama unadai laki na ishirini, basi wewe nani tuzuia hivyo vitu, ikabidi mimi vitu vyangu vile nikamwachia chumba ikafunguliwa. Chumba akafungua vitu vyangu akavichukua yeye. Mm. Akasema mimi sikupi kitu hata kimoja. Na kweli mama yangu siku hiyo alikwenda kule. Alivyokwenda kule akaambia mwanao hapa sisi tunamdai. Namdai laki na shilingi kutokana na barua hiyo hapo. Kwa hiyo mimi vitu siwezi kumpa. Basi mimi nilivyorudi nikaambiwa vile. Baada ya kuchukua vile vitu, mimi baada ya kuipata ile gari sasa. Baada ya kuipata ile gari niko na yule mzee Tulivyofika Zakhemu wakati ameniacha pale. Mimi nashuka naenda nyumbani niko mzima. Lakini nikitaka nimevuka tule barabara ndio ikanianzia giza. Kwa kweli nikashangaa. Ah, hii giza kwa sababu gani? Mbona sioni mbele? Nikifanya hivi mbele naona afu sitambui vitu. Naona tu mwanga lakini mtu naweza kuwa namuona hivi. Basi kwa kweli siku ile nilipata shida mpaka nilivyofika nyumbani. Nilivyofika nyumbani ilikuwa saa ngapi usiku? Nimepiga chini na gonga naingia pale. Mama yangu alikuwepo namuita mama anambia mama mimi sasa hivi ninakwambia hapa sioni. Ah, unasemaje? Mimi sioni hapa. Ananichukua njoo hapa, ananishika hapa. Sioni mimi macho haya. Kuingia ndani ngoja lala kwanza. Saa kumi usiku kaja tena. Njoo tu bi ananiita. Kutoka kwa kweli mimi mlango siuoni. Yaani naona kiza totoro. Mm. Ah, ase Hawani. Kabidi sasa walivyoitana pale wakasema huyu, jambo la kwanza tukatoka kutokana na changamoto za usafiri, kwa sababu Mbagala utoke Mbagala mpaka ufike Msasani na kule kipindiko Msasani, ukifika kule lazima ukae foleni upate kadi mpaka uingie kule. Kwa hiyo tukatoka saa kumi siku ya kwanza, na kweli tulifika pale. Nakumbuka mwaka ule kadi tulikata kwa shilingi elfu nne Wamekata nikapimwa mimi, nikaonana na daktari Akanipima vipimo vyote, wakasema bwana, ugonjwa tuoni. Mm. Nikarudishwa nyumbani. Akasema basi, nikapigwa tarehe, njoo tarehe ya pili. Nikarudishwa tena tarehe ya pili hospitali kupima tena ugonjwa tuoni. Nikarudi nyumbani nikakaa tena. Hapana, kwa sababu gani ugonjwa uonekani? Na mimi na matatizo macho hayaoni, afu nakwenda pale na mbona ugonjwa uonekani? Mm. Kwa kweli changamoto kichwa nilikuwa nalia, sielewi hiari inakuwaje. Tatizo hili pigo gani? Nikambia kakaangu, akufa moyo kakaangu. Alikuwa anakaa huku. Kanda kipindi hiko wakati mimi nakaa bondeni mimi nikatoka. Mama alivyoona hali ile imekuwa hivi, akasema basi ngoja kwanza nimhamishe nimpeleke bondeni. Tukatoka hapa tukaja kukaa huku kwa mbili huku na mama yangu. Basi kwanza kabla pale mimi ukanianzia ugonjwa mwingine. Mm. Kabla vile kwenda pale vambe ugonjwa uonekani, yakatokea magonjwa mengine tofauti na yale majini si majini, yalikuja tu yenyewe siku siku, maana naona ile piga kelele hmm? kwamba yani kabla kabla ya kurudi hospitali ile mara pili, baada ya kuambia ugonjwa onekani, nikarudi siku, siku ya pili yake nilivyolala nyumbani, mama akaniambia basi twende tukakae kule, na kweli kaka yangu alionipeleka hospitali akaniamisha huku bondeni kwa nyumba nyingine huku katika makazi ambako alikuwa kwa amepanga mama. Akasema basi ngoja kwanza mimi nikakaa naye huyu, ikabidi sasa tumekuja huku baada ya kukaa huku usiku yake, mimi vikaanza vitu vinaniuma, napiga kelele sijitambui. Basi kabidi wakaitwa, akaitwa kakaangu ambaye yuko bondeni, akaja hapa, tatizo nini? Huku napiga kelele, alafu huku kuna ugonjwa fulani ambaye ubaya sana unaitwa ni ugoro. Uogoro kwa kweli mimi nilikuwa navua nguo. Sasa sielewi majini, ugoro, vitu vyote vimechanganyika. Majini siku ya pili yake ugoro upo na majini yapo. Majini akaitwa mganga. Alivyoitwa mganga yakasema kwamba yametoka Urusi. Majini? Majini. Yametoka Urusi. Eh, yani yametupiwa, kutoka yametumwa kutoka Urusi kuja kwangu mimi. Nimetupiwa ni kama pigo hivi. Wakaulizwa nyinyi mmetoka wapi? Sisi tumetoka Urusi. Huu umekuja kufanya nini? Tumekuja kumtesa huyu tumetumwa. Na nani? <clears throat> Hajasema. Mm -hmm. Tumeambiwa tusimtaje mtu wenyewe. Mm -hmm. Ila tumetumwa. Na kama mnatutoa hapa tutakwenda lakini tutarudi tena. Mm. Basi kikili kikili wakanua jogoo pale, wakafanya mwenye dawa zake kichwa na kichwa. Mwanangu ndo utoaji wake ulikuwa nimebatiza na nishika hapa kichwani hapa. Mm. Yeye kichwa cha mganga na mimi. Basi alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Yejina akasema tunatoka lakini tutarudi. Akatoka mimi akaniacha niko katika hali yangu kwamba niko mwepesi. Sasa akasema huyu hapa akashatoka, lakini huyu amesema atarudi, lakini huyu ashatoka moja kwa moja. Basi Ukaa sasa usiku yake na siku ya pili yake sasa ukanianzia huo ugoro tena, ukawa unarudi tena ugoro, ugoro wa kutoka. Nilikuwa sikaa hivi, nguo zote nimevua. Kwa kweli semi ubaya, mama yangu siku hiyo akachukua kanga kana kananivesha tu hivi, kana kanistiri ule uchi. Kulikuwa na kaka yangu mwingine anaitwa Saidi, alikuwa anataka ushike au uvute. Ugoro unakuwaje kwanza? Ugoro unakuwa kama utumbo kwenye haja kubwa mm. unakuwa unatoka unachomoka, kwa hiyo ule ukitokea ule wewe huwezi kupata choo vizuri, unakuwa unauma sana. Unaona, kwa hiyo unakuwa unatoka hiyo. Kwa unavyotoka pale maumivu yake ndio unauma. Na unavyoingia ndani unauma. Basi yeye akataka ukate kabisa. Basi baada ya kupiga kelele kwa sababu usiku walijaa watu wengi wakamba "Eh, huyu msimkate. huyu ni utumbo goro chafu. Kwa hiyo msimkata tu mshampoteza maisha." Basi ngoja tumuite mganga. wakamuita mganga mwingine akaja mimi akana ni chanja kwa hiyo kiuchanja ule unakuwa unaingia ndani. Yaani tumbo unatoka nje afa anakuja na uchanja. Anachanja kwa juu sasa. Mm. Zitoke toke damu labda. Kwa hiyo alivyokuwa anachanja kidogo kwa sababu ule akichanja toka damu ananipaka dawa yake. Mm. Mimi mpaka kakaangu akawa ananipaka dawa. Ile dawa ile ilikuwa inauma. Basi siku ya pili yake akasema ah huyu jamaa ni hapa. Mawazo alishafikia hivi. Huyu hapa tumsafirishe tu. Tumpeleke kusini. Mm. Tukaangalia kwa sababu hapa tuelewe hapa macho, hapa majini, hapa ugonjwa huu hapa haiwezekani swala hili. Mimi nikasafirishwa nikatoka nikaondoka mimi na mama yangu na mtoto wangu ambaye nilikuwa na watu katika watoto wawili Fatuma ambaye alitoka kule kwa mama yake sasa baada ya visa. Mm. Huyo mm. baba yake kambo alikuwa anampiga sana akaamua kurudi hapa alivyosikia mimi naumwa. Huyo Fatuma namuongelea mpaka sasa hivi nadhani atakuwa hata Pole. Pole pole. Jikaze. Pole. Kama si yupo. nadhani yaani kama mtoto yule alikuwa na uchungu sana. Akusema baba yangu anaumwa na mimi napigwa mikanda bado mdogo. Na yule baba kambo alikuja kwa bibi yake. kaka yangu alisema huyu mtoto Mazali anapigwa mikanda. kaka Kakaangu alionipeleka hospitali anaitwa Omari. Sasa hivi atakuwa analisikia. <laughs> Basi alinipandisha gari wakanipeka, nikaenda kupanda gari tatu na mama. Nimeondoka naye yule mtoto bado mdogo, ana miaka kama sita, lakini akasema hapana, mimi naondoka na baba. Nilivyofika Mnacho kwa baba yangu mzazi kijijini, kijijini ambaye sasa hivi yuko mbele ya haki pia amekufa amekufa baba yangu. Mimi nilisikia tu taarifa, lakini kabla naumwa nilimpigia simu akasema, mimi nishakusamehe mwanangu, kwa sababu unajua hali ulionayo na wewe mwenyewe una changamoto, na hali ya kuja huku kuja na kurudi kwa kweli utaipata Wewe niache tu. Ukafika sasa kijijini pale. E, nilivyofika pale nacho sasa. Mm. Nilivyofika pale nacho nikaanza sasa kukaa pale. Baba akasema ngoja kwanza huyu tumchukulie dawa. Mm. Tumchukulie kwanza dawa za macho. Mm. Akaenda Chenjele, kuna kijiji kinaitwa Chenjele. Hiyo Chenjele mimi tuliondoka na baba mwenyewe, akasema huyu inabidi niende naye, nikisema nikamchukulie dawa inabidi akamuone mwenyewe daktari. Na kweli mimi niliondoka mpaka Chenjele, iko kijiji cha Chenjele. Kutoka hapo Mnacho kwa kweli ni hatua na njia zake za mapolini ziko hivi tu, lakini mimi nilitembea mpaka kule. Tulivyofika yule mganga akaniangalia akasema, kweli ya macho ametupiwa, lakini dawa hii nampa ya kunao. Kulikuwa kuna dawa moja ambayo konokono wanaweka majani kwenye konokono kule, alafu anamwambia dawa hii atakuwa ananawa asubuhi na jioni. Basi na kweli alimpa ile dawa, mimi asubuhi natia maji na nao usoni, jioni na nao usoni. Sasa nimenao siku tatu, usiku sasa yakaja kufumuka tena majini. Mm. Yale majini yalivyokuja pale yakasema, sisi huyu tumemwambia tunakwenda, lakini tutarudi. Sasa tumerudi tena, mm. na kama tumerudi hapa ndio mmetuchokoza hapa sisi hatutoki na hapa mtutoe kabisa, hatutaki kukaa hapa nyumba hii hapo kwa mganga sasa, hapo kwa babangu hapo, kwa sababu baada ya kutoka na chenje kuchukua dawa kutumia siku tatu, ndio siku ya tatu siku ya yakaanza majini, wakasema nyinyi mmetuchokoza hapa. Tumekwenda tumwambia naenda Urusi, lakini tutarudi na tumerudi tena na hapa nataka dakika hii mtutoe. Hawataki wewe ukae pale katika nyumba yako. Hawataki nikae pale. Mtutoe hapa tutaki. Kwa nini? Nah, mtutoe hapa kwa nini? Hapana nyinyi Dar es Salaam watukupanga mfikie hapa, tumepanga mwende kwa mganga. Kwa nini mmefikia hapa? Hapa kuna mganga hapa? Ha, kwa hiyo majini wao walipanga wewe upeleke kwa mganga. Eh, eh sasa ndo wamegeuka sasa. Wanaambia sisi hapa kama tunatoka nyinyi mmetoka Dar es Salaam, mmesema hapa mtuwezi kutibiwa, twende kwa mganga. Huyo ndo atatuweza sisi. Sasa hapa mmekaa hapa kuna mganga. Mbona mmefika? Kwa hiyo mmeenda kuchukua dawa hapa ndo kwa mganga. Sisi tunataka kwa mganga wenyewe. Na kweli siku hiyo nilikesha asubuhi napiga kelele, watu walizunguka ile nyumba wanaonijua mimi kwa sababu nilisoma nao shuleni pale, niko mzima. Sasa leo hii tu huyu Tubi watu hawaamini. Tubi huyu basi kila mtu pale anakuwa anaongea neno lake. Ah! Hawaamini. Huu tumefanya naye mahafali hapa kila kitu vizuri. Leo ameenda hivi ameharibika. Ah, paka shangazi yangu mimi akana ni ninyanyapaa pale akisema style yako amekulana nani? Yaani shangazi yangu mimi ambaye naye yuko mbele yake, ambaye ambaye baba yangu mimi dada yake. Unaona? Na pale siku hiyo alivyokuja pale, bahati nzuri alitimuliwa kusemekana kama yule shangazi yangu mimi ni mchawi. Mm. Hata baba anasema huyu mchawi chakula chake msile. Basi mimi nikatolewa pale asubuhi yake watu wamejaa. Nikatolewa mimi nikaenda Kitandi. Nilikaa pale ana mke wake na mganga yuko pale pale nikakaa katika nyumba yake kama miaka miwili. Yaani nilivyofika pale kwa mganga. Kwanza kabla ya kufika kwa mganga kuna katika yule kakaangu yule kuna kakaangu ambaye ni yule Omari yule ana mama mkwe wake. Huyo mama mkwe wake ambaye katika mnafika kule mawasiliano walikuwepo na wafipale mawasiliano mpaka kufika pale Kitandi. Nilivyofika pale kwanza yule alikuwa shambani. Alivyokuwa amekuwa shambani na mimi pale nikaanza mazingira potofu pale pale. Basi wakanichukua ndo wakanipeleka pale kwa mganga. Alivyonipeleka pale kwanza kabla yote ikabidi sasa yule kuna dawa akachukua yule mganga pale. Alivyochukua pale kawaita wale majini. Alivyowaita Wakasema ehe, nyie akina nani mmetokea wapi? Ndio wakana sisi hapa tumetumwa. Mmetumwa kivipi? Mmetumwa huko kuja kumtesa kwa mambo. Akasema hapana, nyinyi hapa hatuwataki. Lakini katika kubishana na mganga wale majini kabisa hawatoki sasa. Akasema sasa sisi hapa hatutoki sasa hivi kwa sababu tumekuja tumetumwa, wao hatutoki. Ikabidi wamekaa vile vile, ikabidi sasa akaingia polini akachukua dawa, kanipa dawa kwanza. Kuna dawa fulani ya kuchemsha, hiyo kichemsha inakuwa kama nyekundu hivi, imebadilika rangi, ni chungu sana. Alinipa lakini dawa ile chungu, lakini mimi ni mgonjwa muda ule, nikinywa dawa ile najua kabisa mimi nakunywa dawa. Nikaa sinywa, nakataa kabisa dawa, nikaa nalazimisha. Unakataa dawa Eh, nikaa nakataa dawa. Nikaa nakataa dawa. Kukataa dawa sio akili yangu mimi. Yaani ni yale majini yanakataa mdomoni. Ukiweka hivi hawataki kabisa. Wanaputa ile dawa. Ukiweka hivi basi wakawa wananishika mimi hata watu watatu pale na kunywa dawa. Basi ile yale mimi dawa zile kipindi cha dawa mimi lazima nishikwe. Lakini ile yale nilikwenda naye mpaka ikaja ikatulia. Ilivyokuja kutulia sasa ananiita, "Wewe Tubi, wewe Tubi, siku uliokuwa nikiitika siku nyingine nikiitika, wewe Tubi, eh, ananiongelesha anajua." Basi pale ah, sasa hivi wanakaa pembeni. Kuna muda akiniita akifikaga watu kuja kuniangalia ukivuta sigara, basi ile imekuwa kosa, lakini alipambana katika ile hali mpaka ika ikawa imetoka. Ilivyotoka wakaja sasa wale wenyewe walimu, mganga majini yako akapandisha, akasema sasa hivi ugonjwa wetu inafikia hatua ya mwisho. Hawa watu washanza hizi dawa chungu, wamechoka kunywa dawa kila siku, kwa hiyo wenyewe wataondoka tutajua hali yake, mgonjwa ataongea katika zuri. kwa amechoka kunywa dawa, yani wanakimbia, wanaona wanaona sehemu ni chafu mm. shemu chafu, yani kila siku dawa dawa. Kwa hiyo inaonekana wamechoka. Sasa majini wanaongea ni wa yule mwalimu mwenyewe, ndo anasema huu mgonjwa wetu. Mwalimu nani sasa? Mwalimu ambaye kiti, ambaye huyu mganga wangu mm. ambaye walimu wake sasa wamekupandisha pale majini hao wakijaga, ndo wanasema bwana, mgonjwa wewe mgonjwa wenu huyu sasa hivi hali aliyofikia naona tofauti na aliyokuja nayo, kwa hiyo anaendelea vizuri. Mm. Kwa hiyo Mungu akimjalia aendelee tu kutumia hizi dawa atapona. Basi na kweli nilitumia kama mwezi zile dawa, na kweli mimi pale nikaa nimepona. Nilivyopona siku wakaja tena wale wakasema sasa hivi huyu inatakiwa apate kinga. Mm. Kinga yake waliniambia kinga yake pale nakiwa laki moja. Mm. Sasa mm. nikiangalia mimi pale mimi nimekwenda mimi kama mimi pesa sina alafu kinga nikaona kinga hii kwa sababu mimi nilikuwa na redio yangu niliondoka nayo kipindi naumwa. Kakaangu kama alijua akasema redio hii naomba uichukue itavyokuwa nakuwa mbele, utauza utaongezea tiba. Kweli ile redio ile, baada ya kufikia hatua ile pale, ile redio yangu kubwa, mama akanitafuta mtu, akamleta mtu pale, akaongea naye ile redio, akachukua kwa shilingi elfu hamsini akasema sasa, mwanangu, pesa hii imepatikana elfu hamsini wewe hapa uchukui hata mia, hela hii ya kinga, na hata hivyo haitatosha. Basi mimi nikamwambia mama, mimi ninachotaka ni uzima. Kama kweli wamesema hivyo na mimi shapona sasa hivi naongea, kwa hiyo kwa sababu bado macho, nipata kinga ya dawa macho afu nipate dawa za macho, kinga ya dawa za majini, afu nipate dawa za macho. Sawa, mimi nikakubali. Basi huyo mama pale akanifanyia kafara wenyewe pale, nikapata kinga. Sasa tumekaa pale kama mwezi tena, anaona ma, mama akamuuliza, we mwalimu, mbona sasa macho ya mboni huyu haikai vizuri vipi? Mbona bado na siku naona zinakwenda na umeshasema akishatolewa macho atapona? Yule sasa wakala jibizana jibizana, mama achoamua pale, mimi akaamua kunitoa pale sasa eh, mazali mimi kikili kikili akaamua kunitoa akasema mimi hapa haiwezekani, siwezi kupoteza tena muda, nishakaa muda, kwa hiyo mimi inabidi nimtoe. Mimi akumshirikisha sasa yule mganga, ikabidi mama akaongea na watu na mkwewe akanipeleka kuna sehemu akanitoka Ngungula kule kule, wakanipeleka sehemu. Nilivyofika kule, mama akapigiwa ramli, mimi mama nikaambiwa, mimi ramli yangu nasemaje? Akasema sisi hatukwambii Bahati mbaya, bahati mzuri, kabla ya kwenda kule kwa Ngungula, kulikuwa kuna mtoto wangu ambaye huyu Fatuma sasa, na yeye Fatuma akaanza kuumwa. Alianza kuumwa, kuna ugonjwa fulani unaitwa degedege, alikuwa asimami. Sasa ah, mama akashangaa, sasa hapa nitamuuguza nani? Na kule alipopigiwa alama akamba hapa mimi ninavyokuona hapa, wewe una mgonjwa ambaye wa macho, na hapa kuna mgonjwa mwingine yupo kule umemwacha. Sasa je, utafanyaje wagonjwa wawili hawa? Mama akasema mimi nitawachukua wote nitawaleta hapa hapa. Uwatibu wewe. Basi akaanza kwanza kumpeleka Fatuma yule. Fatuma alipofika pale nasikia alizidiwa mtoto. Akapewa dawa. Paka saa saba saa ngapi akaanza kuzinduka. Ndio akanamuita mimi mimi eh, hajijui yuko wapi. Basi asubuhi yake nikachukuliwa na mimi pale. Nilipofikiwa mimi pale nikaanza kupewa kuna dawa fulani ipo kwenye kinu ambayo hizo dawa hizo mchanganyiko wa miti huo mchanganyiko wa miti, zipo dawa kama 20 uh, ah, zinatwangwa zile kama kisavu, alafu unaangalia hivi, unajifunika nguo. Hizo dawa zinauma chungu balaa, unaweza kupiga kelele, unashikiwa kichwa hivi, unaangalia hivi, unaangalia macho, basi michozi nini kutoka, unaweza kusema unaomba utoke hivi, hawataki. Lakini nilipambana nazo hizo dawa na zingine zile za kuoga. Sasa huyo kakaangu Saidi huyo alivyokuja, kabla yule kakaangu mwingine Omari alivyokuja huku kuja kuniangalia kule, akasema mama huyu hapa sasa, kule kashaka muda na hapa kashaka muda, sasa hapa atakaa mpaka lini? Kwa sababu hapa kikubwa hapa ni macho, madhara kashatibiwa ya macho. Mimi nachoona hapa, huyu tu arudi tu nyumbani, arudi tu nyumbani kwanza kwa baba, tutaenda kuangalia, je, tunafanyaje? Basi mimi pale mama walivyokaa mkaoni, akawambia mgonjwa wangu, jamani, anataka aondoke, anaomba ruhusa. Akasema huyo huyo hapo kashapona, lakini sasa kama anataka kuongana tunabidi tufanye mpango wa kinga. Kweli mimi nikata kinga tofauti na huko mganga mwingine huyo mm. huyo hawezi kutoka hapo mpaka apate kinga, kwa sababu hapo kama kashatibiwa majini yasiende kumrudia tena. Kwa hiyo inabidi kinga au usiku tumpeleke polini huko, anyoe nywele hapa, afanyiwe kafara, apate kuku za nywele akafikie huko mapolini huko, alafu arudi hapa tumchanje. Kama yeye anasema kwamba aondoke, Najua kuondoka wakashapona, lakini hapo kwa sababu hayo macho bado hajapona, ibidi kwamba aendelee kutumia dawa. Asema ah, haya macho tutaenda kuangalia, hajamwambia kwamba tutaenda kuangalia kokote yule kaka, wewe mwambie tu aondoke, akaacha nauli pale. Hii nauli atapanda gari mpaka nacho. Kweli hii nauli ya kinga. Yule kakaangu kipindi kile alikuwa anafanya fanya biashara, basi akaacha pale hela ilikuwa elfu na pale akanunuliwa kuku, nikafanyiwa mimi jasubu yake Nikaondoka na mama mpaka Kitandi. Kitandi hapo mbana kupatikana magari ya kuja Mnacho. Mama akabaki nikamwacha pale, na naye alikuwa na matatizo yake binafsi, anaumwaumwa naye na majini majini, na mama yangu mpaka sasa hivi naye macho haoni, naona kwa yuko Tanga huko, naye macho haoni mpaka sasa hivi. Basi <coughs> kilichofanyika pale, mimi nikafika Mnacho. Hiyo ninacho wenyewe, nilipofika pale kwanza nikapotea nikapitishwa baada ya kushuka Chimbila B nikaenda kushuka Chimbila A. Huko Chimbila A niko shuka kuna umbali. Bahati nzuri mimi shule nilisoma kule kule. Walivyoniona tu situbi. Watu mimi wakanifuata pale kulikuwa kuna ndugu yetu. Basi akanichukua mimi akasema huyu tubi mtoto wake huyu kwa litubi Chimbila B akanipandisha basikeli kurudi tena huku kijijini. Yeye akanileta mimi mpaka nyumbani. Nilipofika pale ah, vipi huyu? Eh, huyu alikuwa amepotea. Ah, basi Nilipofika mimi pale nyumbani, kakaangu akaja, alivyokuja pale akasema, baba sikiliza, sasa huyu amekuja hapa, inabidi tumwangalie tiba nyingine, usikubali tu kukaa naye vivi, maana alikule kashatibiwa yale mapepo na hapa sasa bado macho. Basi akachukua, alikuwa na hela, akatoa tena hela kakaangu, akasema huyu mpeleke hospitali ya Ndanda ya macho kwa wazungu, panda gari pale. Baba akana anakuwa na lomzi, ataki mara hii yule sasa akawa anatumia ukali. Baba, nakwambia nakupa pesa asubuhi mpeleke hospitali. Kwa nini ukumpeleka? Na hela nimekupa. Kama utaki apone mtoto wako, mimi hela yangu nifanyie mambo hela nimetoa mpeleke. Baba, kwa sababu naye yule kakaangu akiongeaga kidogo na ana kama naye asili fulani fulani, asili fulani. Basi kabili mimi asubuhi tunakwenda tunapanda gari mpaka Ndanda. Kufika Ndanda nafika kwa dokta. Nafika kwa dokta ananipima ya macho ananiambia bwana, mdogo wangu, haya macho, misuli ya macho haina nguvu. eh! Kwa hiyo hapa misuli ya macho hii inabidi watumie dawa, dawa vidonge. Tutakuandikia vidonge hapa, ukatumia, itakuja yenyewe itakuja kuwa na nguvu. Basi katika ile elfu sitini haikutumika yote pale, ilitumika sijui shilingi ngapi, sijui elfu ishirini sijui pale, hela ingine ikabaki. Tukarudi mpaka nyumbani. Tulivyorudi mpaka nyumbani Jambo la kwanza akauliza, kabla hajafanya lolote kufika na yeye amekuja bwana. Ehe. Mlivyokwenda amefanyaje? Ameambiwaje? Oh, ameambiwa bwana huyu misuli ya macho haina nguvu, amepewa vidonge. Ah, pesa yangu iliyobaki kwa hapo. Kwa sababu mimi nilijua labda atafanywa operation. Pesa yangu iliyobaki inabidi pesa ile amempa. Amempa ile iliyobaki. Sawa, mimi nikaanza pale kutumia dawa. Nimetumia dawa ah, lakini sasa nikaona maisha pale sielewi mazingira pale. Nikamwambia bwana baba, sikiliza, mimi hapa kukaa sitoweza. Kwanza mimi hapa mama yangu hayupo. Isitoshe huyu ni mama wa kambo. Sasa itaonekana kwamba mimi kukaa hapa mimi siwezi kwa sababu mazingira ya hapa na hali hii niliyokuwa nayo natakiwa ukae na mtu ambaye umwamini. Huyu ni mama yangu lakini siwezi kujua. Unaweza kuwa wewe haupo, huyu haupo afu mimi kachezewa michezo mingine katika chakula nikaikiwa vitu ambavyo vya ajabu ajabu ambavyo sivioni. Kwa hiyo mimi kukaa kijijini hapa kwa kweli sina imani kabisa moyo wangu, lakini inabidi nitoke. Japo alikuwa ananiachia kila kitu, kwa sababu mafunzo nilianza kuyapata pale, nilikuwa nachukua mbaazi, wananiachia mbaazi na kuni tu, kuni hizi hizi kuni unazozijua hizo, wanakata wananiachia mizigo ya kuni, wananiachia mbaazi na unga na nini na chumvi, basi na kweli nilikuwa napika mbaazi, najifunza kuwasha moto. Nilikuwa nachukua yale makuni yale naweka, nachukua majani, nikipiga hivi kibiriti. Nilikuwa japo sioni, lakini nikifanya hivi najua huo moto kama mvuke unawaka. Mpaka unapokuja kuwaka, zile kuni na ashiria zinawaka kabisa. Nikasema, ah, inabidi nitafanyeje? Wenyewe wako mashambani wanalima, basi anakwenda anakuja anaangalia, je, kwa sababu yeye alikuwa anatembea mbaya, huyu aliotoa hela sasa yeye alikuwa huyo ali chakula cha mtu yeye mwenyewe binafsi yake. Akija anaangalia kama kichafu mbele tufanya hivi. Basi mwanzo nilikuwa napika mbaazi kula ugali wale waliosoma na shule wanakuja wananiangalia pale. Kwa kweli nikamwambia baba, mimi maisha hapa mimi nitakuwa siwezi, naona nina changamoto kubwa. Anaweza akaja mtu hapa, mimi siamini mazingira yangu. Kwa hiyo mimi nachoomba hapa, nitafutie nauli kwanza, nirudi Dar es Salaam tenda tu kukaa kwanza kule tena kwa kangu kule kule. Madhali hapa dawa nimeshapata hizi, nitarudi kwanza Dar es Salaam. Sawa, baba akaenda akakopa hela kama shilingi elfu thelathini. Akaniambia sasa hii hapa hizi elfu thelathini. Hizi hapa nauli ambayo elfu ishirini ya gari. Nikamwambia sawa. Pale kuna rafiki yangu ambaye baba na mimi naenda Dar es Salaam twende. Amenitoa yule rafiki yangu, tumefika pale stendi, akanipigia ah, Tubi, akaniambia Tubi, sio Dar es Salaam, ni kuna gari, hizi gari hizi zinafukuzana. Najua zitakuwa zimejaa. Sasa mimi ngoja nimpigie simu rafiki yangu ambaye wewe atakupa siti. Sawa. Ile ya kwanza iache ipite. Ile ya kwanza mimi nikaiacha ipite. Hii ya pili akampigia simu akasema bwana humu siti ipo, atakaa huyu. Ah, sawa. Kufika pale ananiingiza mule ndani hakuna siti Mm. Eh, niko Nikaona saizi changamoto gani hizi? Mule ndani hakuna siti. Sasa mimi inabidi nisimame, akaniweka kwenye moto. Kuna sehemu kwenye dadalo wenyewe magari wanajua kuna sehemu ya moto kwenye difu sijui nini pale. Nikakaa pale. Nilikuwa na ki, nilikuwa na kimkoba tu kama mfuko na nini hivyo kiloba nimeweka nguo mbili tatu. Mm. Basi nimekaa nacho pale tumekwenda sijui pale na nganga, anasema na nganga. Konda akaanza kudai nauli. Alipoanza kudai nauli nikamuuliza shilingi ngapi. Kipindi kile nauli ilikuwa 2022. elfu Nikamwambia ananiomba ah, mimi 22. na Nikamwambia mama shilingi ngapi na 2022? ishirini Nikamwambia kwani kuna siti shilingi ngapi 2022? ishirini Nikamwambia mimi kulipa nauli shilingi 2022 kwanza sio halali. Akasema kwa nini sio halali? Kwanza mimi nimekaa kwenye moto, alafu pili unaniambia mimi nilipe nauli. Ana kama vipi mimi nitakushusha, wewe ulifanya jeuri. Ngamba sikiliza, kuna makubaliano ambayo tulikubaliana kabla sijapanda gari. Kuna mtu alikupigia simu ukasema siti ipo. Sasa nimeingia kwenye gari, siti hamna, alafu unaniambia nilipe elfu ishirini Kwa kweli huo utakuwa ni mtihani kwangu mimi. Siwezi kulipa. Sijamwambia kama mimi mapungufu yangu yako vipi. Naongea tu kama vipi anajua mimi niko vizuri kabisa. Ushanielewa? Lakini kasema huyu mwache. Mimi nataka elfu ishirini Ngamba sikiliza, kulipa elfu ishirini mimi sio halali. La kwanza. Kwa nini wewe uninyanyasi? Ingekuwa umenipa siti, ungeniambia nilipe hizo, sawa. Lakini nimekaa hapa kwenye moto, ananiambia kama vipi nikushushe? Nikamwambia sikiliza, ukisema hivyo nakosea. Utanishushaje hapa? Ukinishusha hapa ni kosa. Labda useme ukaniache kule kule nikotoka. Kwa sababu ukiniacha kule itakuwa sababu mimi za msingi yule mbona kaulishwa pale itaanza moja. Lakini ukinishusha hapa na nganga mimi naanzaje? Mm. Nani atajua mimi nimeshuka hapa, sina simu, sina chochote? Itakuwa vigumu. Hilo naomba unirudishe kule wewe mwenyewe. Uhakishe kijiji kuchukulia hapa, mimi asijui gari itaulivia ngambe hiyo utajua wewe. Kwa sababu wewe unajifanya kwamba unajua kuongea. Na wewe ufuate sheria. Utaniambiaje mimi nikae kwenye moto afu nipe pesa hiyo? Akasema hapana. Baada ya kuona mimi naongea, kuna mpambe wake pembeni. Akaniuliza dogo, vipi? Nikamwambia sikiliza. Huyu jamaa kabla ya kupanda kwenye gari kuna maelezo alipewa, bwana mwekee city na hivi, lakini sasa huyu amepanda kwenye gari ananichenjia. asema dogo, una bei gani? Nikamwambia sikiliza, mimi hapa na elfu tu. Una elfu Sawa, una elfu ndio alete elfu kumi Nikamwambia sikiliza, bazali huyu kashanianzishia utapi kwamba mimi anataka nilipe elfu ishirini na mbili. Sasa nitavyokupa elfu kumi na tano inawezekana huyu akanichenjia baadaye akapenipitisha hata polisi Polisi kuna sheria zake, akinipitisha au mimi pale nitaambiwa nafanya fujo, kumbe kosa ni la kwake mwenyewe. Sasa mimi nachokuomba uniandikie maandishi kwamba bana, huyu amekaa hapa amelipa elfu kumi na tano. Hata mimi nikimuonesha askari pale mtakaponipeleka, ah, mimi sikupeleki polisi. Nikamwambia hapana, hebu andika maandishi nijue kabisa unaandika maandishi gani. Basi akachukua karatasi akaandika. Alivyoandika ile maandishi, nikampa dada jirani, nikamwambia dada, samahani, naomba usome ya maandishi akanisomea hivi na hivi hivi na hivi. Sasa pale wakaanza kujua kumbe jamaa ana changamoto, ana changamoto, ana matatizo ya macho. Ambia ah, kakaangu, ambia ah, bwana, ule changamoto ah, sana samani. Yule konda kule anakuja kuniomba mimi samani sasa